Hello, Hello Welcome back to our channel! <laughs> so today's video is going to be very exciting hell we are going to be sharing with you our taste test on Gianna's Puto products. So meron tayo ditong Gianna's Ube Halaya Pao, Gianna's Puto Cake with Cheese, Gianna's Ube Puto Flan, and Gianna's Puto Pao. These were sent to us this morning and we wanna let you know na lahat ng opinions dito ay based sa kung ano man ang matitikman namin today. So wag na natin patagalin, we invite you to eat with us. Game! So guys, itong ube halaya pao, meron siyang 9 pieces na puto. So ganun din yung ano, yung puto pao with salted egg. 9 pieces din siyang lalaki, lalaki. oh, ito namang ube puto flan. Well, actually, kanina nag-shoot kami, so medyo may <laughs> bawas na yung mm-hmm. isa. May 9 pieces din siya na ube puto flan. And ito ang magugulat kayo. Ang dami. Mm-hmm. Itong Gianna's Puto Cake with uh, cheese, uh, cheese ay mayroong 20 pieces. So, saktong-sakto sa pamilya, sobra pa, no? Oo. Hindi namin ito mauubos, guys, pero sobrang excited kaming tikman, kaya... Ah, Tara, let's dig in! Ito yung puto flan, guys. Mm-hmm. Mm, tignan nyo naman. Oh. Actually, ako Ang kumain. Ako yung kumain kanina. Nung tinikman ko, sarap na sarap ako. Mm. Ang lambot nung sa taas. Mm. Hindi ko, hindi ko alam kung ito yung taas o ito yung taas. <laughs> Kahit ano yung taas, ang sarap. Ito yung cheese niyo. Oh. Yeah. May cheese siya Ito dito. yung pinaka parang ano niya. Uh, ano Flan. Tawag Flan, yes. Mm. Mm. Mm. Mm. Ang sarap. Teka. Seryoso, sarap. Mm-mm. Mm. Nagko-complement yung yung tamis nitong flan. Mm-mm. At the same time, yung saltiness ng nitong cheese. Cheese. Na? Saktong-sakto to sa kape. Teka. Mm. Mm. Ang sarap. Alam mo, gusto ko pa. Mm-mm. Ako yan. Kaho. Ang dami pa natin. Alam mo, may natikman na ako na ganito. Kaya lang wala sang cheese. So, ang sarap pala Dito? nung may cheese, no? Oo, nakakita na. Mm. Nakatikim na ako ng ibang product na ganyan. Pero walang cheese. So, yung sa kanila ang sarap kasi may cheese sa, sa ano, eh, no? Ayun, sa ibabaw niya. Sa ibabaw niya, yes. Mm, kahit matamis yung flan, nag- nababalanse mm. siya ng cheese. Mhm. Siyempre, pag mga cheese lovers dyan, try agad natin. Lahat to may cheese, guys. Lahat to may cheese. Mhm. Ito na, next. Gusto ko pa to. Kaso nga lang, ang dami natin kakainin, kaya Uh-oh. tigil muna. So, dito naman tayo sa Gianna's Puto Cake with Cheese. Mm, sarap. Dami. Dami na to. Huwag muna. Mm. Sige. Ito yung cheese niya, guys. Oh, nasa taas. Mmm, may naamoy yung cheese. Actually, meron na tayong hinati dito kanina. Ang lambot, oh. Ang lambot niya. Mm. Mm. Ang sarap. Alam, ibang, ibang klase siya. Parang siya nagme-melt sa, ano, sa dila. So actually guys, itong part ng puto na to ay medyo mm, creamy lang siya. Pero mas malalasahan mo siya pag, hina- pag sinabayan mo itong ibabaw mm. niya. Yun yung nagbibigay sa kanya ng lasa. Mm-mm. Extra ang taste. Mm. Sarap. Makapal yung cheese. Lambot. Hindi Lambot. siya tinipid. Sakto to sa ano, no? Sa pamilya, no? Mm. Pang merienda. Mm. Mm. Sarap. Bagay Lagay niya bagay sa coffee. Ito nga ang coffee ko. Yung seryoso, ang sarap. Mm. Sarap ito, no? Mm. Makapal yung cheese niya. Kasi kadalasan sa mga ganitong, ano, puto, parang nilagay lang yung cheese. Mm. Nagustuhan to ng mga kids for sure, lalo na bang, mm. ano, nag-aaral sila sa bahay. Mm. Again, gusto ko pang kumain, pero mm. Let's move. Let's, Let's move, move on. on. <laughs> so, dito naman tayo sa ube halayapaw. Mm-hmm. Ito yung kanina natin. Mm, tinan nyo yung ano, cheese na laki. Oh. <laughs> oh. So, ayan guys. So, meron siyang halaya sa loob. Mm-hmm. Kaya mm. siya tinawag na halaya. Mm. Oo, ayan. Oh. Uy, ah, mm. medyo ano din na maganda rin yung amount ng halaya niya sa loob. Wanna taste it? Mm. Mm. Maganda sa kanya, kahit na pare-pareho silang puto, magkakaiba silang lasa, no? Sarap Na? Sarap. Mm. Nararamdaman ko yung ano, yung halaya sa loob. Mm-mm. Mm-mm. Feeling Sarap. ko yung flavors niya nag, nag ano, nag-iiba talaga nung lasa. Parang Kahit biglang yung... sumasabog sa bibig mo. Oo. Wow. Kakaiba siya sa mga puto na natikma ko talaga. Siksik. Sarap. Mm-mm. Gusto pa? Gusto ko pa. <laughs> Gusto mo ba isang buo? Oo. Magugustuhan to ng ano, mga kids for sure. Ayan o, oh. sobrang dami. Walang halong biro. Ito yung klase ng puto na hindi tinipid. May laman, guys. May mm. laman. Mm. Iba siya dito, no? Mm. Sa nauna. Sarap. Mm. Mm. <laughs> Ito yung best part. May cheese, tapos may halaya. Ang galing ano? Mm. Mm. The best partner. Usok-usok pa naman ngayon yung mga ano, yung mga ube products. Mm. Ang sarap. Mm. Sarap. Gosh, hindi ko na alam ang favorite ko. Kanina nung tinikman ko tong ano, flan, ang sarap-sarap niya. Nanitikman ko to. Iba na naman yung lasa nung ano, nitong puto cake. Ang sarap ng mga cheese nila guys. Ang sarap. Mm -mm. Let's go to our coffee. Mm. So, dito naman tayo sa ube puto pao with salted egg. Yeah. Medyo excited ako dito dahil kakaiba yung kakaiba Texture? yung no, yung laman niya nung nakita natin siya nung during ano, the shoot. Yes, ah, yeah. Ah, ah. so, ito yung ginamit namin kanina nung shoot. Para pao. Siyempre, dahil pau nga, di ba? Oo. Oh, oh, ano? <laughs> Ah. Uy, may, ito na yung egg, oh. may salted egg Ay, may salted egg siya, guys. Ayan, ah, salted Ah, ako egg siya. naman, meron akong Salted egg. cheese. I'm not sure kung ano to. Parang siyang asado. Mm-mm. Mm. Wow. Nanusan ko agad yung itlog. Wala nang salted egg dong akin, no? Oh. Mm. Mm, asado nga. Tostado. Tapos mm. sa'yo, Grabe, ang sarap. Napakamalinamdam. Iniisip ko ngayon kung anong... Favorite, no? Favorite ko. <laughs> Magkakaiba sila ng lasa, no? Kasi ini-expect ko dahil puto silang lahat. So, may, at least meron man lang something na pareho sa kanila. Masiseparate yung lasa mm-hmm. niya doon sa ibang uh, product. Mm-hmm. Babe, sa atin na tayo okay lang Sarap. kasi nabusog, nabubusog na ako pero gusto ko yung merong ano. Uy, yung daming egg. laman oh, nito. Oh, grabe, oh. daming laman. Grabe. Napaka-generous nung amount nung mga oh. uh, feeling nung bawat puto. Uy, nasaan yung salted egg? Ayan o. Oh. Siyempre, nanap ko, di ba? <laughs> Ay, tara oh. oh. Yan, sa'yo na yan. Ang daming laman, guys. Dami. Sakto, no? Two in one. mm Sobrang sarap ng mga puto. Okay, parang gets ko na kung anong favorite ko. Pero siguro dahil, oh. <laughs> Ang sarap talaga! Hindi ako nagbibiro. Ako may favorite na ako. May favorite din ako. Ako, oo. Sino muna sa atin? Ikaw muna. Ako muna? Oo. Mm, gosh. Kasi parang ganito. Parang feeling ko pag pumili ako, parang parang less na yung iba. <laughs> Gets, no? Pero sa totoo lang, hindi. Kasi unique yung bawat flavors nung bawat puto nila. Pipiliin ko siya dahil dahil masarap siya for me. Pero hindi ibig sabihin nyo na hindi masarap yung iba. Gets mo? Mm. So, ang akin ay ito. Yung? Puto pao. <laughs> Puto pao with salted egg. Ang sarap. Promise. Hindi, hindi dahil siya yung huli ah. Pero pa, Ewan ko. Kasi Pero kasi ang sarap din nito. Oh, nitong cheese nito. <laughs> ako may ako ako naman. Ano, ano sa'yo? Favorite ko? Ito, ito, ito, ito. <laughs> ang sarap. So guys, check yung Facebook page nila, yung link about their products dun sa description dito sa baba. Thanks po ulit sa Gianna's Puto Pao sa lahat ng goodies na to. Sobrang mm, sarap. Mm, sobrang nakakatawa naman. As sigurado ako maraming bumibili nito uh -oh. sa ah, ah. kanila kasi ang sasarap for mm -mm. sure. So there you go guys, thank you very much for watching this video. If you like it, please hit like and subscribe to this channel for more. See you again next week. Bye!